राजनीति में आने के लिए हर कोई बेताब रहता है शायद ही कोई ऐसा हो जो राजनीति में आने का मौका छोड़ना चाहते हो ऐसे में ही एक नाम सामने आया है बहुभाषी फिल्म अदाकारा सुमलता का सुमलता अपने पति के निधन के बाद उनका विजन आगे बढ़ाएंगी सुमलता कांग्रेस के दिवगंत नेता एम एच अम्बरीश की विधवा है वे कहती हैं कि मांडिया के लोगों में अम्बरीश के प्रति बहुत निष्ठा थी और अम्बरीश भी यहाँ के लोगों के विकास के लिए सदैव चिंतित रहे हैं इसलिए वे भी मांडिया के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय भाग लेंगी उन्नीस में चेन्नई के तेलुगु परिवार में जन्म लेने वाली सुमलता ने कम ही उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था उन्नीस में आंध्र प्रदेश की एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद सुमलता ने पंद्रह साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया था इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद उनके फोटो पत्रिकाओं में प्रसारित होने लगे जिससे फिल्म निर्माता डी रामा नाडू ने देखते ही उनके साथ फिल्म बनाने की ठान ली सुमलता ने थिसाई मारिया परवेगन नाम की तेलुगु फिल्म से अभिनय की शुरुआत करी जिसके बाद उन्हें बेस्ट न्यू फेस का अवार्ड मिला अपने अभिनय के करियर में उन्होंने तेलुगु कन्नड़ हिंदी मलयालम समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया उन्नीस में सुमलता ने फिल्म अभिनेता एम एच अम्बरीश के साथ शादी कर ली अम्बरीश कांग्रेस पार्टी के अनुभवी और दिग्गज नेता थे